ассалаумағалейкум абзал иә қал жағдайың қалай денсаулығың қалай жаңа зөндіктерді көрдің бе өте дұрыс деп жатыр әділдік іздеп келіп отыр ал сол әділдікті биліктер билікте отырғандар шеше алмады міне олардың қолынан тек қана сол жаңағы ұрып соғу қазақты қазаққа айдап салу сол ғана қолдарынан келеді бұл билікте отырғанның бәрін назарбаев миларын ауыстырып тастаған ғой иә бәрін ауыстырып тастаған анау ақын бір кезде ә, петропавлды қызылжар деп билікке қарсы шыққан ана тілім бар тілім деп ә, кезінде жырлаған мен оны ойлайтынмын ой мынау қандай намысшыл ақын мынау қандай дара ақын деп анау мақал сонда есіңе келеді мақтаған қыз дейді тойда осырады дейді міне біздің ринат аманатқа барып осырып қойды неге періште алтын көрсе жолдан таяп дейді ринат мырза осы мақалдар саған арналған ау деймін иә сен сияқты адамдарға айтқан ғой сен бұтыңа киген шалбарың болса өлілгенше сол шалбарды киіп өту керек еді қазақта намыс деген бар намысты қолдан берме міне батырлар халықтың арасынан осылай шыққан неше түрлі хандар шыққан неше түрлі батырлар шыққан неше түрлі жыраулар шыққан неше түрлі дастандар шыққан сен сияқты мынау ә, сырты бүтін іші түтін емес ей ақын сымақ ринат ал енді сен өткенде мына жаңа өзендіктерге ақыл айтпайсың ба ей э, сен менбеге шығып анау айқайламайсың ба сенің мандатың бар ғой сен жеттің ғой енді солардың арасына енді сен дауысыңды көтерсе сені көп болса алып тастар сені көп болса қуып шығар намысың қайда намыс қайда сенген ойым сен болсаң күйсеген аузыңды сүгейін дейді міне қазақ қандай мақал мақал мәтелдерді айтып кеткен міне неге бұл мақалдар неге шыққан өйткені біз 70 жыл адам болып келдік 30 жыл назарбаевтың алдауымен келдік сонда мына мақал еске түседі іштен шыққан жау жаман деп міне ішімізден шығып отыр жау сырттан келген жоқ мұхтар жәкішевті не істеді назарбаев қандай алтын жігіт еді қандай алтын жігіт еді ол мына әл фараби бабамыздың ізін жалғайтын жігіт еді ол назарбаев пен путин құртты оны міне тарихта белгілі назарбаев 30 жылдың ішінде мықты мықты жігіттер деген мықты мықты керемет деген жігіттердің бәрін тұқымын тұздай құртып жіберді ал енді сол болмасын десеңдер болмасын десеңдер мынау депутат мырзалар сендер ояныңдар сендер еш нәрседен қорықпаңдар сендердің арттарыңда үлкен халқың бар депутаттардың да ішінде бар намысшылдары бар бірақ көбісі ұйықтап отырады қорқады анау мандаттан ажырап қалам ба деп депутаттықтан ажырап қалам ба деп ана нартай деген бар еді әкем аты аралбай менің атым нартай бірдеңке деп жаңа ой теледидардан жаңа жарнаманы ұрады кеп міне міне біздің ақылды деп жүрген данышпан деп жүрген жігіттер аманатқа қалай кіріп кеткенін білмей қалды ей жігіттер сендер қойыңдар алла тағалам бізге бір ақ рет өмір берген сен мына байлық қолдың кірі деген сөзді білесіңдер ма сендер байлыққа қызықпаңдар сендер мына халықты қарапайым халықты ауылды гүлдендіру керек ауылға жағдай жасау керек ауылға жағдай жасасаң қалаң керемет болады ауылға жағдай жасамай қала оңбайды міне бізде сол бір қалада тұрып жатырмыз ғой мына жеп отқан жемістің бәрі анау айдаладағы қайдағы қытай дейді Э, тайланд дейді тайланд дейді анау аргентина дейді ойбай ай түркия дейді мүркия дейді мынау біздің қазақстанда шығып жатқан алма мына өсімдіктерді жемістерді анау сүтті ағып жатқан белоруссия дейді о россия дейді құдай ау бұл не деген сұмдық мынау не деген сұмдық ал жаңа өзендіктер әлі көтеріледі әлі әлі сендер алдайсыңдар бір алдайсыңдар екі алдайсыңдар үш алдайсыңдар шыдамның да шегі бар жігіттер ей депутат мырзалар министрлер сендер бірінші ана тіліңді қолға алсашы ана тіліңді қолға ал ана тілің зарлап тұратын болса мына келімсектердің бәрі өз бетімен жоқ болып кетеді мына петропавлда болған нәрсенің бәрі жоқ болып кетеді ана тілің зарлап тұрса мына біздің павлодардың атын өзгертсеңдер тоже қазақ тілі сарлап тұрса сөздің қысқасы былай ғой бүткіл қазақстанда мемлекеттік тіл ол қазақ тіл болып шегелеп айтылу керек ана біз анандайды үйретіп қойған назарбаев тоже оқыту керек ақша бөлу керек е маған ақшаны кім бөліпті маған ақшаны кім бөліпті иә орыс тілін үйрен деп маған ақшаны кім бөліпті өз бетімізбен үйрендік қой міне өз бетімізбен үйрендік ешкім бізді үйреткен жоқ жетпіс жыл бізді алдап келді ғой жетпіс жыл ей қазақтың шекесіне тимейді екен өзі жетпіс жыл бізді алдап келді орыс тілін білмесең нан тауып жей алмайсың деп алдаған күндері болды ал ал енді мен міне қазір мен міне алпысқа келіп қалдым иә алла қаласа ә, сол алпыс жылда мен бір ә, орысты көрген жоқпын қазақ тілде сайраған ей мен сол көрген жоқпын бе мен қазір міне жүрміз ғой міне елдің арасында жүрміз еңбек етіп жүрміз орыстардың тек ынтасы жоқ қой қазақ тілін үйренейін ау қазақ тілде сөйлейін ау деген ал енді бір орыстан сұрақ қалса а зачем ол маған керек зачем этот язык нужен дейді өйткені ол неге өйтіп айтады өйткені қазақ тілде орыс тілі қазақ тілімен бірдей деп назарбаев жағдай жасап қойған бітті ал енді содан кейін мына орекең құтырмағанда кім құтырады ей айналайын ау анау айдаладағы ә, бір кезде анау татардан көшіп келген ба не болмаса атының бәрін өзгерткен ба әйтеуір ділмұхаммед ахметович қонаев деп келді бізге сол сол қалай келді сұмырай келсе су құриды дейді қазақ айтады сұмырай келсе су құриды дейді иә келді міне сырты бүтін іші түтін иә бірінші қазақстандағы мешіттің бәрін жаптырды екінші қазақ мектебін жаптырды орыс мектебін аштырды жердің бәрін қопарды семейге полигонды салды бүткіл қазақстанға керегі жоқ мынау шикізат шығаратын зауыттардың бәрін салды шикізат шығарып не істейміз біз біз анау дайын өнімді басқа елдерге сүттей таптаза береміз міне ал енді одан келе берсең аралды суалтып жіберді қолдан жасалған нәрсе бұның бәрі қолдан ал сонда ділмұхаммед қонаевқа біз қалай қапшағайдың атын өзгерте салдық жоқ қазағым бізді алдап бізді арбап енді болды ғой енді жетеді енді мынау жоғарыда отырған көкелер сендер тарихты оқыңдар тарихты оқыңдар кім кім екенін тарихты оқысаңдар сонда бәрін білесіңдер мынау не деген сұмдық мынау не деген сұмдық біз бір күні анау айналып кеп қазақстанда соғыс болып кетпесін қазақстанда соғыс болса жаман болады ол соғыстың оңғаны жоқ сендер қайдан көрдіңдер соғыстың оңғанын Э, қазақ айтқан жоқ па біз қазақ жай жатқан халықпыз біз қазақ мал баққан қазақпыз біз ешкімге тимей жай жатқан халықпыз егер бізге біреу тиетін болса біз найзаның басына үкі таққан елміз деген міне қазағым ал енді құрметті ағайын бауырларым білекпен бірді жеңесің ақылмен мыңды жеңесің дейді дана қазақ біз мынау биліктегілердің бәрін бір сілкіп алмасақ болмайды мына арман шораев деген жігіт президент болуған лайық жігіт анық міне президент болатын жігіттің бірі арман шораев тоқаев мырза сізді халқыңыз сыйлайды ә, сол сыйлап тұрған кезіңізде арман шораевты шақырып сіз ол кісіні жақсы танисыз мынау тізгіннің үшін сол жігітке беру керек ақыл жастан дейді иә сол жігітке беру керек сонда мынау мәшһүр жүсіп атамның айтқан сөзі заңды болып келеді қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған заман келеді деді сол заман келу керек алла бұйыртса алла қаласа міне сол заман келе жатыр <coughs> енді бізге бізге жетеді енді оу ар жағын айтпай ақ қояйын анау шыңғыс ханның заманын айтпай ақ қояйын шыңғыс ханның заманы одан ары айта беретін болсақ оны айтпауға болмайды айту керек сол кезде қазақ жеңілген жоқ сол кезде біздің ата бабамыз жеңілген жоқ ашаршылық келді менен сталиннің құйдырғы істері одан да аман өттік талай қаймақтарымыз талай сармайларымыз қырылып кетті ол де мына 1941 жылы соғыс бізге көп пайда берді иә соғыс соғыс болмаса біз жойылып кетуші едік соғыстың арқасында біз тірі қалдық қазақ елі. содан міне жетпіс жыл аңғау қазақ жетпіс жыл алданып кепті иә біз қазақ момынбыз ғой біз қазақ қонақшыл халықпыз ғой біз қазақ жайсаң халықпыз біз қазақ ақылды халықпыз ата бабамыз тастап кеткен осы кең байтақ жерді біреулер билеп төстеді жетпіс жыл надан болдық жетпіс жыл кәпір болдық жетпіс жыл ата бабамыз ана аталарымызды сыйлаудан қалдық жетпіс жыл ажырасу көбейді жетім жесірлер көбейді жетпіс жыл кәпір болдық міне ділмұхаммед қонаевтың қазақ еліне тартқан сыйлығы ал енді егемендік алдық деп бас киімді аспанға лақтырып көк тудың желбірегені деп ән айтып жүрген кезде іштен шыққан жау жаман деген ішімізден жау шықты ол назарбаев иә жылы жылы сөйлесең жылан іннен шығады деді сөйтіп қазаққа жылы сөйледі жылы сөйлеп қазақты түсінді қазақ аңқау ол мына лениннің саясатын істеп кетті ленин айтқан екен сталинға сен қазақпен соғыспа сен қазақтың ішіне іріткі сал сен қазақтың ішіне іріткі сап бірінші өзің анау кавказ елінен бастасаң қазақтың жерін әкеп айда қойша қыр сонда қазақ өздерінен өздері көшетіне көшіп кетеді жоқ болатыны жоқ болады деп сондай саясатпен міне анау ашаршылық заманы келді қазақстанға қолдан жасалған сол елінің саясатын назарбаев өзінің еліне өзінің жеріне істеп кетті біріншіден не назарбаев жылы жылы жылы сөйлесең жылан іннен шығады деп қазекеңді момын екенін назарбаев түсінді ал сөйтті дағы бірінші назарбаев ауылды құртты малды құртты сонымен ауылды құртты мәз болды күлді ойнады халықтың арасында жүрді сөйтті да қазақстандағы үлкен үлкен зауыттардың бәрін назарбаев сатып жіберді бірінші ауылды құртты қазақ үндеген жоқ екінші бәрін сатып жіберді қазақ үндеген жоқ сөйтті дағы бұл қасына өзінің сенімді адамдарын жинай бастады мынау инвесторлар келгеннен кейін ақша деген теңізден де көп болды қазақстанда сөйтті да ол не істеді анау өңшей қасына намысы жоқ ақша көрсе елін сататын арын сататын жігіттерді қасына жинады ал соған көнбегендерді назарбаев тікелей атып тастап отырды қашқаны қашып кетті тірі қалғаны қазақстанда қалғаны марқұм болып кетті соның бірі жанболат мамай міне түрмеде отыр ал енді назарбаев мырза қазір күліп жатыр тағы да айтайын назекең қазір жылы жерде отырып күліп отыр арман орындалды өйткені иә тоқаевты газды басып қояды тоқаев қазір назарбаев не айтады содан шыға алмай отыр иә тоқаев қорқып отыр тоқаевты қорқытып қойған тоқаевтың қолынан ештеңе келмейді тек қана қазір қазақстанда арман шораев деген жігіт бар сол тізгінді ұстайтын болса онда біз қазақстан гүлденеміз міне ал енді тоқаев кетпей ә, қазақстанда бір пәле болады өйткені тоқаев мырза мынау қасиетті қасиетті ораза айында өтірік айтты халқының алдында міне тоқаевқа біздің көңіліміз қалғаны менің лично менің көңілім қалғаны тоқаевты осылай міне мына сайлау әділ өтпегені мен тоқаевтың қандай адам екені белгілі болды міне қарапайым қазаққа осылай белгілі болды өйткені ол біздің ұстаздарды араластырды ол мынау халқының алдына шығып қандай өтірікті бұрқ еткізді оны айтпайын десе назарбаев ар жағында ине тығып отыр оны айтқызды иә назарбаевты жаманатты қылмайын деп нұр отанды аманат деді аманат қандай жаманат міне аманат келді нұр отан отанын сатқан сатқындар деген мағынаны білдіреді міне сөйтті дағы қазір артына ине тықты содан ә, тоқаев өтірік айтты тоқаев өтірік айтам деп айтқан жоқ оны айттырды міне ең бірінші ең бірінші назарбаев мына өлмей назарбаевтың тұқымы құрмай тоқаев ештеңе істей алмайды мына өзбекстанның президенті сияқты болу керек мына кәрім кәрім мына өзбекстанның кәрім кім еді ислам каримов қайтыс болғанда қалай тұқымын жоқ қылып жіберді өйткені анау президент болған қазіргі президенттер ол кәрім мәс, кәрім ислам кәрімовтің несі емес емес міне сол сияқты қазақстанға арман Шорайып келу керек арман Шорайып, тоқаевтың да назарбаевтың да адамы емес тоқаев мырза қазақстанда соғыс болмай тұрғанда сіз анда биліктен кетіңіз иә биліктен кетіңіз сіз әбден күлкілі болып біттіңіз халқыңызға иә өтірікті айттыңыз ресейге де көмектесіп жатсыз Э, анау санкт петербургте отырып президенттің алдында путиннің алдында сіз не айтқаныңызды білесіз бе айналайын тоқаев мырза сіз анау кішкентай кішкентай шағын ғана мемлекеттің бәрін жоққа санадыңыз ол дұрыс емес сіздің ондай праваңыз жоқ сіздің ондай айтатындай нең жоқ сіз алланың алдында үлкен күнәға баттыңыз ол кішкентай шағын сол мемлекетте қарттар өмір сүріп жатыр сәбилер өмір сүріп жатыр сол отаным деп жерім деп сол жерде аналар босанып жатыр әжелер бар немерелерін жетектеп жүрген сіздің осы жерде міне ер жігіттің ер жігіттің көңілі бір атым наспайдан қалады дейді ғой міне сіз өстіп бізді көңілден қалдырдыңыз мынау министр ана тілінде сөйлемей мынаның айтып тұрғанының бәрі бос сөз ғой ақымақтың сөзін сөйлеп тұр ғой мынау ақымақ жындының сөзін сөйлеп тұр мынау не айтып тұр мынау ештеңке айтып тұрған жоқ қой анау журналистерге мен таң ол не айтып тұр ол ештеңке айтып тұрған жоқ қой ей журналистер айтпайсыңдар ма ей сен аузыңды жап сен далаға шық демейсің ба сен сен орныңды босат десеші ей журналист мырзалар анау не айтып тұр не тыңдап тұрсыңдар сендер анау ештеңке айтып тұрған жоқ қой анау қуып тұр анау өзінше қуып тұр анау бұл коммунальный дейді қайдағы коммунальный ей ақымақ сен анда халқың не үшін келіп тұрғанын білесің ба а міне назарбаевтың жүйесі деген осы міне назарбаев бұлардың бәрін орысшаға үйретіп тастады мәңгүрт қылып тастады бұның бәрін кеңкелес қылып тастады ал бір төлі бір бөлек айтып жатыр мынау басқа лағып жатыр мынау министр міне біздің кемшілігіміз қайда